առավոտ արտնացա, ոսոխն է զարկում հասկացա, ոտքի կանգնեցին գազգովին, որ մեր թշնամին կոտորվի, ձերքըտ տուր, որ կայլենք երկուսով, կդարնանք մենք նորից ծովիցով, ձայնս լսիր մոնորավ, մեկ ազգ, պետություն մեկ բանակ Իմ Հայաստան, իմ Արցախ, չեմ թողնի, որ պոկեն իրարից Քո կողքին կանգնած եմ անվան Ոխըտ կարնեմ հարամից Իմ միակի մորան մագա երբեք չեմ թողնի վանքու տաճար ավերվի չէ ես երբեք չեմ թողնի վանքու տաճար ավերվի Դժվար օրերը անցնում են գնում, սենքից այնը չի դադարում Շարվում ես ամբարդ իմ զինվոր Որ օրը բացվի լուսավոր Հույսը վերջին է մերնում իմացիր Մեր ես իսում ասիս Մայրը դարձուքն աչկերին Սպասում cho đau կողքին կանգնած եմ անվախ Ողըդ կարնեմ հարամից Իմ միակի մորան մագաղատներ ու մատյան Չէ ես երբեք չեմ թողնի Վանք ու տաճար ավերվի già a vervi.